pentsamendurik zuri bertsoak jartzeko Baina lagunek esan didate isilik ez egoteko Motiborikan ez dugu eman zu horrela mintzatzeko Ez diren gauzak esan dituzu tina da min beratzeko Zenbat alditan zuzendatzeko egin ditugu errezoak Pena handia ematen zigun emazte eta gurasoak Zeinek pentsatu zu gure kontra ola jartzea bertsoak Ez gara zuk uste duzun bezainen bidiosoak Ibai zabalen txiki bat irabaztea gatikan Gogore torri zaizun guztia esan duzu gugatikan Nik esan behar banu munduan zaude gaur gure gatikan Zuzendatzeko sendagaririk ezan inungo botikan Kuer negatzen bizi garela zen argaiarik Nire lagunen artean bintzat horrelak horik anezta Niri sinisten ez badira zuetxean hasi galdezka Nik baino beto emango dizu bizentak errezpu ezta Zure amigo batek esan du neska zarronik ez dela Horren ederki gure gainean egin duzu epastela Pruebarik asko berak baditu hori egina ez dela Gure moduko pertsona ez da esango nuke bestela Ibai zabalen sari txiki bat irabaztea gatikan Gogora etorri zaizun guztira esan duzu gatikan Nik esan behar banu munduan zaude gaur gure gatikan Zuzendatzeko sendagarririk etzan inogo botikan sari txiki bat irabaztea gatikan Gogora etorri zaizun guztia esan duzu gugatikan Nik esan behar banu munduan zaude gaur gure gatikan Zuzendatzeko sendagarririk etzan inuko botikan